time. ah. Ah, मनुष्य बाल लग गया जे। Fuck boy. few moments later. Oh! Now you fucked up! तू है कौन रे रुक तेरे को बताते सबर करो आराम से लेने का हाँ चलो चलो चलो साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो गजब बेचती है बड़ा हरामी हो हम समझ गए पूरा गेम समझ गए हम कौनो फिरकी ले रहा है अच्छा पावर दिखा मैं मेरा पावर दिखा I'm the best. मैं क्या हटौड़ी आ गया हूँ चुप कर बे कुत्ते the dream. Nope. <laughs> मजा आया I got supplies 2,000 years later. Nope. Enemy spotted. Ah! kill me. Please don't kill me. Okay. आ गई आ गई माल आ गया आ गया आ गया रुको जरा सबर करो The fuck? गया बे हाँ Nope, nope. You're the last one. Complete the mission. ओए अके दुश्मन जे सबर करो Era médico, foi Ok.